guys welcome back to my channel dream art तो आज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कलर मिक्सिंग के बारे में आप लोग पेंटिंग कलर्स और ट्यूब्स इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं तो पहले हम पर्पल कलर बनाएंगे पर्पल कलर के लिए हमें रेड और ब्लू कलर की ज़रूरत है पहले हम थोड़ा सा रेड कलर डाल लेते हैं और फिर थोड़ा सा ब्लू कलर डाल लेते हैं आप लोग देख रहे हैं कि ये पर्पल शेड नहीं बन रहा है ये थोड़ा ब्लू सा बन रहा है ये वर्केबल नहीं है अगला हम ऑरेंज कलर बनाएंगे ऑरेंज कलर के लिए हमें येलो और रेड कलर की ज़रूरत पड़ेगी हम थोड़ा सा येलो कलर डाल लेते हैं और फिर थोड़ा सा रेड कलर डाल देते हैं लोग देख सकते हैं कि ये ऑरेंज नहीं थोड़ा रेड शेड सा बन रहा है अगला कलर हम ब्राउन बनाएंगे ब्राउन ब्राउन कलर के लिए हमें रेड और ग्रीन कलर की ज़रूरत पड़ेगी हमें रेड और ग्रीन कलर पहले डालना चाहिए और आप देख रहे हैं ये ब्राउन शेड सा बन रहा है कलर हम पिंक बनाएंगे पिंक कलर के लिए हमें वाइट और रेड कलर की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसको थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है मिक्स करने के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि ये पिंक शेड ही बन रहा है अगला कलर हम ग्रे बनाएंगे ग्रे कलर के लिए हमें वाइट और ब्लैक कलर की ज़रूरत पड़ेगी हम थोड़ा थोड़ा सा तरह से मिक्स करेंगे ये भी ग्रे कलर ही बन रहा है अगला कलर हम ग्रीन बनाएंगे इसके लिए हमें ब्लू और येलो कलर की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसे थोड़ा थोड़ा डाल लेते हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि ये ग्रीन कलर ही बन रहा है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा